असलम व्यूवर्स मैं हूं उमर शहजाद और आप देख रहे हैं टेक्निकल उमर जैसा कि आपको बताया कि मैं हर रोज आपके लिए एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ हाजिर होता हूं तो आज की जो हमारी वीडियो है वो है एनालिटिक्स पर जैसा कि आपको पता है कि मैं चंद दिनों से एनालिटिक्स पर काम कर रहा हूँ और, और आपको इसकी तमाम इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ कि एनालिटिक्स में कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं या आप चेक कर सकते हैं कि उसमें जो कि एनालिटिक्स है उसमें है क्या क्या इसमें हमारे चैनल की पूरी सेटिंग है अगर आपने हमारी पिछली वीडियोस नहीं देखी तो प्लीज़ उन्हें देखें क्योंकि आपके लिए उसमें बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है आपको जो कि तमाम एनालिटिक्स के बारे में हर एक टूल के बारे में बताया गया है कि उसमें क्या क्या चीज़ आप चेक कर सकते हैं आपकी जो कि यूट्यूब चैनल की मुकम्मल इन्फॉर्मेशन है वो एनालिटिक्स में होती है तो मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ समझा दी है कि एनालिटिक्स में क्या क्या चीज़ें हैं जो कि हमारा मोर सेक्शन है क्लिक करते हैं और देखते हैं उसमें क्या चीज़ है तो व्यूवर्स वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल के आइकॉन को लाजमी प्रेस करें ताकि हमारी नेक्स्ट आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बाकायदगी से पहुंच सके तो व्यूवर्स चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर व्यूवर्स हम आ चुके हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर और हम देखेंगे यहाँ पर क्या चीज़ है यहाँ पर सबसे पहले जो कि वीडियो सेक्शन में हमने कर लिया ट्रैफिक सोर्सेज कर लिया जियोग्राफी कर ली व्यूवर एज कर ली व्यूवर जेंडर कर लिया डेट डेट eh, तक हमने ये तमाम चीज़ें क्लियर कर ली हैं और इसके बाद है आज हमारे पास मोर का सेक्शन यहाँ पर हम मोर पर क्लिक करते हैं और देखते हैं इसमें क्या है ये देखें हमने जैसे मोर पर क्लिक किया तो यहाँ पर हमारे पास जो कि सब्सक्रिप्शन आ चुकी है सब्सक्रिप्शन स्टेटस यहाँ पर हम क्लिक करते हैं और देखते हैं सब्सक्रिप्शन स्टेटस में क्या चीज़ है ये देखें व्यूवर्स यहाँ पर हमारी जो कि सब्सक्रिप्शन का स्टेटस आ चुका है यहाँ पर हम चेक कर सकते हैं कि हमारे सब्सक्रिप्शन जो कि हमें सब्सक्राइब किन कितने लोगों ने कब और किस टाइम किया कौन से हमारी वीडियो है जहाँ पर उन्होंने सब्सक्राइब किया यहाँ पर देखें यहाँ पर नॉट सब्सक्राइब्ड यहाँ पर जिन लोगों ने हमारी वीडियोस को देखा उनमें से 69 लोग हैं जिन्होंने हमारी वीडियोस को देखा लेकिन सब्सक्राइब नहीं किया और इसके बाद सब्सक्राइब है नीचे तो सब्सक्राइब में है 19 यानी 19 लोग हैं जिन्होंने हमारी इस वीडियो को देखा और सब्सक्राइब भी किया व्यूज़ हैं 21.6 परसेंट और जो कि व्यूज़ हैं और 19 व्यूज़ हैं इस पर और यहाँ पर वॉच टाइम की बात करें तो कि एक हिस्सा सिर्फ उन्होंने हमें हमारी जो कि वीडियोस को देखा है एक जो कि ज़ीरो पॉइंट वन और इसके बाद ये ऊपर वाली है उस पर ज़ीरो पॉइंट सिक्स जो कि व्यूवर्स ने हमारे जो कि नॉट सब्सक्राइब्ड हैं उन्होंने देखा हमारा जो कि चैनल को जो हमारी वीडियो को तो उसमें eighty five point two percent लोगों ने हमें हमारे वॉच टाइम दिया लोगों ने हमें जो कि हमारी वीडियोस को देखा और इसके बाद जो हमारी वीडियोस चली हैं जिन लोगों ने हमें सब्सक्राइब नहीं किया वो है थर्टी वन सेकेंड उन्होंने इकतीस सेकेंड हमारी वीडियोस को देखा और जो सब जिन्होंने सब्सक्राइब किया हुआ है वो उन्होंने उन्नीस सेकेंड उन्नीस सेकेंड हमारी वीडियो को देखा यानी नाइनटीन सेकेंड उन लोगों ने हमारी वीडियोस को देखा तो यहाँ पर ये देखें यहाँ पर ये जो ग्राफ है जो नीला कलर है वो उन लोगों ने हमें हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और सब्ज कलर वालों ने सब्सक्राइब किया लेकिन तादाद जो कि नीले कलर वालों की है जिन्होंने हमें सब्सक्राइब नहीं किया ये देखिए ये तमाम यहाँ पर ग्राफ आ चुका है और यहाँ पर आप तमाम चीज़ें इसके बारे में देख सकते हैं यहाँ पर आप डेली पर चेक कर सकते हैं अगर आपके जो कि सब्सक्राइबर बहुत ज़्यादा आ रहे हैं डेली की आप जो के चेक कर सकते हैं रिपोर्ट ले सकते हैं कि कितने सब्सक्राइबर किस कब आए अगर आप लाइन चार्ट की जगह बार चार्ट पर क्लिक करेंगे तो आपके पास वो जो कल मैंने बताया बार चार्ट शो हो जाएगा और इसके बाद सेकेंडरी मेट्रिक्स पर क्लिक करें तो यहाँ पर इसकी सेटिंग शो हो जाएगी व्यूज़ बाई सब्सक्रिप्शन स्टेटस यहाँ पर क्लिक करेंगे तो इसकी सेटिंग स्टार्ट हो जाएगी ये देखें यहाँ पर आप अगर वाच टाइम व्यूज़ चेक करना चाहते हैं व्यूज़ चेक कर सकते हैं वाच टाइम चेक करना चाहें तो वाच टाइम चेक कर सकते हैं एवरेज व्यू ड्यूरेशन चेक करना चाहे तो एवरेज व्यू ड्यूरेशन चेक कर सकते हैं अगर मोर मैट्रिक्स पर क्लिक करना चाहे तो यहाँ पर आप तमाम चीज़ें चेक कर सकते हैं ये मैंने आपको कल भी बता दिया था और इसके बाद हम नेक्स्ट पर चलते हैं यहाँ पर सब्सक्रिप्शन स्टेटस हो चुका है और यहाँ पर हम मोर पर क्लिक करते हैं मोर पर क्लिक करने से हमारे पास क्या चीज़ आती है और हम वो जो हमारा नेक्स्ट है ऑप्शन है उस पर क्लिक करते हैं और देखते हैं उसमें हमें क्या चीज़ ये बताता है ये देखें यहाँ पर डेट हमने कर ली थी सब्सक्रिप्शन सोर्स यहाँ पर सब्सक्रिप्शन सोर्स में आप चेक करना चाहें तो कर सकते हैं यहाँ पर सब्सक्रिप्शन सोर्स जो कि हमारा रह गया है इसे क्लिक करते हैं और देखते हैं ये देखें हमारे पास यहाँ पर सब्सक्रिप्शन सोर्स आ चुका है ये देखें शॉर्ट फीड जो कि हमारी शॉर्ट वीडियोस है उसमें एक सब्सक्राइबर आया है और सब्सक्राइबर दो इसने हासिल किए हैं सब्सक्राइबर्स एक है और हासिल दो किए हैं गेन हासिल करना होता है दो सब्सक्राइबर हासिल किए हैं और सब्सक्राइबर लॉस्ट यानी एक सब्सक्राइबर हमें छोड़कर चला गया जिसकी वजह से वो एक ही रह गया ये शॉर्ट फिल्म पर आया है और फिफ्टी फिफ्टी परसेंट यहाँ पर उन्होंने बताया है गेन हासिल किया है और अदर्स में यहाँ पर हमारे पास ज़ीरो है और यूट्यूब वॉच पेज हमारे पेज को जिस लोगों ने यूट्यूब के पेज को लोगों ने देखा है उन उनमें से एक सब्सक्राइबर आया था हमारे पास जो कि वो भी लॉस्ट हो चुका है और इसके बाद यहाँ पर ऊपर चलते हैं और देखते हैं यहाँ पर क्या है ये वही चार्ट आ चुका है यहाँ पर जो हमारा सब्सक्राइबर कम हुआ है वो येलो नीचे डाउन चला गया और जो हमारे पास आया वो नीला सा कलर है ब्लू कलर है वो हमारे पास यहाँ पर ये पहाड़ सा जो ग्राफ बना हुआ है वो आपका आपने जो कि एक सब्सक्राइबर हासिल किया और ये देखें यहाँ पर भी आप यूट्यूब पेज की तरफ से आपको मिला था सब्सक्राइबर तो वो आपने लॉस्ट कर लिया है तो यहाँ पर मोर पर फिर क्लिक करते हैं और देखते हैं नेक्स्ट में हमारे पास क्या है ये देखें हमने डेट कर लिया सब्सक्रिप्शन स्टेटस कर लिया प्लेलिस्ट कर ली डिवाइस टाइप यहाँ पर इस पर क्लिक करते हैं और देखते हैं इसमें क्या चीज़ है वैसे तो आपको पता चल कि ही क्या होगा कि ऊपर डिवाइस टाइप लिखा हुआ है डिवाइस टाइप में क्या होना चाहिए भाई आपको इसका तो अंदाज़ा होना ही चाहिए ये देखें डिवाइस टाइप में आ चुका है मोबाइल फ़ोन ये इन्फॉर्मेशन आपको किसी ने बताई है नहीं बताई ये यहाँ पर मोबाइल फ़ोन आ गया आप मोबाइल फ़ोन चेक कर सकते हैं अगर आपकी जो कि वीडियोस को देखा किसने कंप्यूटर पर देखा है लैपटॉप पर देखा है या मोबाइल फ़ोन पर देखा है या एलईडी पर देखा है किस चीज़ पर देखा है वो भी आपको यहाँ पर ये बता रहा है ये देखें हमारे पास 87 व्यूज़ जो आए हैं वो मोबाइल फ़ोन से आए हैं और सिर्फ एक हमारे पास व्यू है वो कंप्यूटर पर आया है ये देखें ये ऐसी चीज़ें आपको कोई बता रहा है नहीं बता रहा है यहाँ पर मैंने आपको ये चीज़ें बता दी एट्टी सेवन जो कि परसेंट नाइन्टी एट परसेंट जो कि हमारे व्यूज़ हैं वो मोबाइल फ़ोन से आ रहे हैं और वन पॉइंट वन परसेंट जो कि वो कंप्यूटर से आ और वॉच टाइम जो कि ninety eight point four percent जो कि हमारा मोबाइल से आ रहा है और उसके बाद वन पॉइंट सिक्स जो कि हमारा वॉच टाइम है वो कंप्यूटर से आया है उसके बाद यहाँ पर हमारे पास है एट सेकेंड यानी 28 सेकेंड हमारे जो कि वीडियोस को मोबाइल फ़ोन पर देखा गया है और 39 39 मिन सेकेंड हमारी वीडियो को कंप्यूटर पर देखा गया ये देखिए व्यूवर्स ऐसी चीज़ें आपको कोई नहीं बताएगा ये देखिए यहाँ पर ये वही पहाड़ सा बना हुआ है लेकिन ये एक ग्राफ है ये आपको इसके बारे में नॉलेज होना चाहिए ये एक ग्राफ है ये ग्राफ हमें तमाम इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि कब हमारा जो कि कंप्यूटर पर किस वक्त देखी गई मोबाइल पर किस वक्त देखी गई ये आपको यहाँ पर डेट शो करवा रहा है और आपका ईयर्स भी शो करवा रहा है कि किस तारीख को और किस साल आपकी वीडियोस यहाँ पर देखी गई हैं तो वीवर इसकी आपको समझ आ गई होगी और अब हम नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं और उसमें देखते हैं उसमें हमारे लिए कौन सी चीज़ है ये देखें व्यूवर्स यहाँ पर हमारे पास जो कि हमने डेट कर ली डिस्क्रिप्शन स्टेटस कर लिया सब्सक्रिप्शन सोर्स कर लिया उसके बाद प्लेलिस्ट कर ली यूट्यूब प्रोडक्ट यूट्यूब प्रोडक्ट पर हम क्लिक करते हैं और देखते हैं ये हमने क्लिक नहीं किया ये देखें यहाँ पर एक और ग्राफ हमारे पास आ चुका है और यहाँ पर नीचे हमारे पास ये YouTube प्रोडक्ट यहाँ पर YouTube प्रोडक्ट में हमारे पास सिर्फ YouTube का ऑप्शन आया है और ये देखें हमारे पास 78 जो कि व्यूज़ हैं वो यूट्यूब से ही आए हैं और eighty eight point six percent ये व्यूज़ हमारे यूट्यूब से आ चुके हैं और यहाँ पर हमारा वाच टाइम शो हो रहा है और उसके बाद हमारे सेकंड शो रहे कि ट्वेंटी नाइन सेकेंड हमारी वीडियो को देखा गया है यूट्यूब पर और इसके बाद यहाँ पर ये ग्राफ आ चुका है और ग्राफ में आपको मैंने बार बार तो नहीं बता सकता कि ये ग्राफ होता क्या है ये देखिए ये ग्राफ है और इसके बाद हम मोर पर क्लिक करते हैं और देखते हैं नेक्स्ट में हमारे पास क्या है यहाँ पर डेट हो गया सब्सक्रिप्शन स्टेटस हो गया सब्सक्रिप्शन सोर्स हो गया प्लेलिस्ट होगी डिवाइस टाइप होगी वीडियो टाइप होगी वीडियो टाइप हमने नहीं की तो चलो वीडियो टाइप हम इस पर क्लिक करते हैं ये देखें व्यूवर्स हमारे पास वीडियो टाइप आ चुका है और ये देखें हमें शो हो चुका है वीडियो टाइप और यहाँ पर वीडियो टाइप अपलोड अगर आप लाइव आते हैं अपलोड करते हैं या आप प्रीमियर लगाते हैं तो वो यहाँ पर तमाम चीज़ें शो करवा देगा हमने सिर्फ अपलोड की हमने ना प्रीमियर लगाया है या ना हमने लाइव वीडियो दी है हमने कुछ नहीं दिया तो हमें यहाँ पर हमारे पास सिर्फ अपलोड का ऑप्शन आया है यहाँ पर हमारे पास अपलोड में 88 व्यूज़ आए हैं और 100 परसेंट व्यूज़ जो हैं वो अपलोड से आए हैं और वाच टाइम जो कि वो ज़ीरो पॉइंट सेवन परसेंट जो सेवन हमारे पास वाच टाइम आया है हंड्रेड परसेंट का है और ट्वेंटी एट में से ट्वेंटी एट हमारी ड्यूरेशन आई है तो वीवर्स आज की हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी अगर पसंद आई तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर लाजमी करिएगा और अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल के आइकॉन को लाजमी प्रेस करें ताकि हमारी नेक्स्ट आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बकायदगी से पहुंच सके तो व्यूवर्स अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिएगा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए अल्लाह